Kayo, what's up mga kanjaris? Nandyan sila, Nikki, Gwyneth, Aliyah at Shana. Ang birthday sa akin ay Bon Raid. Let's start. Umay. Oh Pagstorya, uy, naman eh, may. Anong app ni Gwyneth? Diri <laughs> Ay, sorry. May ML siya? Ay, may brain Lisa na all. Minutes lang malakas. Shopee. TikTok. Walang, ano, walang logo. Ay, may password. O, pasword ko. Dito sa picture tayo. Dito. Uy. Ay. Password. Yan ang mga picture. Ang cute. Ang cute. Et yan, mga pig. Yan. Wow! <laughs> At dito tayo sa messenger. Open messenger. I-blur na po niya. Guys! <laughs> Daming GC. Sana all. Yan, mga kachat niya. Sana all daming kachat. Yan. At yan lang. At ano ba mga app niya? Ano to? Ah. Sek. Siniki. Messenger, Facebook, Notes, Brainly. At sana all. Meet, my Zoom, my Instagram, my apat. Albums tayo. Instagram, PixArt. Dito ay sa Wax Video. Ay, wait lang. <laughs> Ah, yan. <laughs> At dito tayo sa Sana all food panda. <laughs> At yan lang. Kay Shana. Kay Shana. Yung Facebook music play. Music Facebook <laughs> ulit. Video. Contact Messenger. Wait lang gallery. Ano camera, ah. camera video, SB3, bangtan, Bluetooth, others. Spider! Yan mga big niya, kasama ang kanina niya. Nasaan naman si Jer? Baan! My heart. Mangyawa. <laughs> Daming juicy. Wala. Um, ay, May TikTok, tas may YT Studio, bla bla. Sa mani. tas yan. Tapos... Wala yan. Wala din yan. Wala Game. Mobile Legends, Minecraft Among Us, bla bla Kemerox. Koda Uy, shop. Uy. Anong wag? <laughs> editor, daming editor. My vlog you, Ford intro maker, intro maker, Lightroom, Kini Master, Filmora Graphics Art, CapCut, VN, slow motion video. Ano na slow motion video? Eh, sa maning. Ay, wala yan. Oras galera gawin. Tapos yan, iFlix, MP3 Juice. Sa mana, limpyo. Ponto, bla bla. Hmm, power director. Wow! Shopee! 12-12. Food Panda, Kumu. Gagom, go. Saan yung gallery? Wait lang. Gitago, lisbuan ba? Ito ra. Okay. Ito gal. <laughs> é.